Allahu Akbar Okey si bos Bos, mudah ambil dengar Apa, apa, apa, apa Tak ini pakar buat kamu muda tak eh? nak kau <laughs> color mulumpo difficile le mao chu chu chu chu chum ừ ờ, ha ha muốn ăn sợ giờ nào vậy nhon anh em mời đi orang tu haju ni je. Apa ni apa karu leo ni kau ni. Dia muka rata nyo. Eh, dia ya. Baru tingkatnya tayu. Hmm. Hang getem. Ragu. Bah lengweng gari mentau. Ah, tak berat dengan kau mantap nyodok gara-gara ibu guru barunya. Antum yang kakak aku dah berawal. Kapal yang oh, kadilat. Nyohoro tajak ngat bagah. Takoh re rumah cupo ni. Payah dari eh, pagi. Oh, reka menasah manteng. Nyan. Punya menan harus bagah lunja aju becampo tidak ham temung ibu guru lewat. Punya masanya, puhana salah kalian lu. Katilat, katilat, katilat. Katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, Pucu tu mah wayat hat bengoh di jiwronyo. Katilat, katilat, katilat, katilat, katilat, katilat. Oh, mungkin kaji malah raga pelung bengah. Nyamanan, lung yu sik na menazah. Ban bengah dimulai leho-leho. Kala. Haci lung tahu. Assalamualaikum, Mak San. Eh, Mak San. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak San. Eh, Mak San. Waalaikumsalam, Pak Ustaz olahraga penyan ban menga. Wah dat, nesek na lum nasa, dang awai uroh na dari. Kiban Mazan. Oh Mazan. Oh tak pending ile job nyan Pak Ustaz. Nyo tengah na job raya panjang ke masa depan Pak Ustaz. <laughs> Assalamualaikum Pak Ustaz. apa lah lama tak Apa? Kau pergi duit lemong. Eh, cupo ni. Pemata nak tinggal di rumah. Nudong. Nudong. Katilar, katilar, katilar, katilar, katilar, katilar. Nyalum demen, lumpur bocor bang tangan. Hai, nudong cepo, nudong, nudong cepo ni, nudong. Mau pun biasa. Alhamdulillah, aku. Alhamdulillah, aku. Alhamdulillah, aku. Uh... <laughs>